तो गाइस आज हम खेलने वाले बिग पजल चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं ये तो गाइस लेवल वन है हमें क्या करना है बस इसे करो अबे अबे ओह हम्म। शिट oh ये है परफेक्ट ओके ये तो बड़ा आसान था फिर हार गए करें करें क्या नाउ आई सी गाइस अबे हाथ है साला कटा इतना लंबा हाथ हम्म। हां सारे था ओ सॉरी कपड़े चुरा दिए ओके तो गाइस क्या चोर वर्सेस चोर तो दोस्तों इसके आप देख सकते हैं कि मैं चोर का चोर हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो लाइक करो यार यार बंदे के पास ये केकू मामू काट देगा अपन को अरे यार ओके तो गाइस हमें चुराना है चाबी और हम चुराएंगे बस इसको यस यस congratulations ओहो माय गॉड ठीक है ओके तो गाइस हां थोड़ा दिमाग लगा ये दोनों किस करने हैं दोबारा सहन के टके ने पीट दिया था ओके तो हम पायरेट बन चुके हमारे पास एक बॉल है पंचिंग मशीन है अगर मैंने इसे छू लिया तो हमारी गाड़ फट जाएगी तो ये बहन का टका देख रहे तो चुराएंगे कैसे Okay, we must try again. Okay, तो क्या करें? अबे चुरानी कैसे? अबे सॉरी गलती से हो गया. Okay, guys. dan nikel dan Oke, cari cari bor bor kami curah nak ya mesinnya. Tunggu dia lagi. Oh, How? How? तो गाइज हमें इसका टॉर्च चुराना है और ये हमारे पास अच्छा होगा नहीं नहीं hmm. क्या कहूँ यार मैं कितना ज़्यादा जी नहीं shit, zombie. penasaran dengan makian kembali master इस गेम का तो के हमें दीदी को बस चुराना दीदी को मनक लग गई ओके गाइस आज के लिए बस इतना ही अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो लाइक और और अगर मुझे इस वीडियो पर अच्छी रिस्पॉन्स मिले मैं गेम का जरूर पार्ट टू लाऊंगा ओके गाइस I'm out.